前两天我们谈到了自己的价值观，有没有人好奇说，我这个价值在世界上面，在这个人群里面处于什么的分布呢？今天给大家介绍这么一个价值观地图，讲的就是你在人群里面处于什么样一个位置。心理学家 Swartz 在六十二个国家做了价值观的跨文化调查，总结出啊人的十个普世价值观，而且画出来了人类的价值观地图。 这十个价值观呢，分别是自主独立、精彩刺激、享乐、成就、权力地位、安全感、老实听话、保守、友善和博爱。你可以点开图文看到这张地图，也可以在文章中间看到更多对这些价值观的具体的定义。那价值观系统我们介绍了很多，这个有什么不同呢？ 斯瓦茨的巨大贡献呢，是通过巧妙的心理学测量，发现这些价值观呈现一种圆形结构。你看这张图哈，图中越相邻的价值观，行为就越接近，而越是距离远的价值观就越冲突。他把这些价值观总共分成四大类，分别是开放的、保守的、追求卓越的和仁慈博爱的。这里面稍微解释一下，追求卓越就是指使个人变得更好。 而仁慈博爱，则是把注意力更多的放到了让世界和他人变得更好身上。他发现呢，在他研究的六十二个国家中间，冲突和矛盾是永远存在的。比如说大主题的冲突，有人开放就有传统守旧的人；又比如说，呃，仁慈博爱和自我成就之间的冲突；比如说商业机构和非营利组织的慈善机构之间的冲突。 还有一些具体的，比如说享乐主义和老实听话之间的冲突，又比如说安全和刺激之间的冲突。这种矛盾冲突啊，大到能引发一场战争，小到两代人之间互相的看不上，甚至一些你的自我矛盾啊，一方面你想刺激，一方面你要要安全。所以很多人都说呀，哎，我是一个矛盾的人呢。这个太正常不过了，因为人的一生就是价值观地图的矛盾综合体。 甚至只要知道了一个人所有的价值观，就能够很好的预测他在不同的阶段会产生的不同人生矛盾。如此清晰的把价值观标注出来，关系他还是第一人。更加有意思的是，哈斯瓦兹很清晰地回答了一个问题：价值观会改变吗？怎么变呢？答案是会改变。有三种东西很强大的影响着价值观的改变，第一个就是人生的重大事件。 第二是一个人的年龄和他所经历的人生阶段。首先，他发现呢，年龄越大的人就越容易保守，而年龄越轻的人就越开放。因为越是年轻啊，刚进入社会，开放、享乐、成就的价值观就很重要；而越是年龄大，临近退休，安全、稳定、保守就变得越来越重要。其实这与你的能力和体力相关，在年轻的时候，无论是能力和体力。 都更加能够应付变化和挑战，所以你更期待人生是一个打开的格局。到了中晚年呢，啊，学习能力下降，体力衰弱，逐渐玩不动了，所以你希望的是一个稳定、安全的环境。还记得斯瓦兹把这个地图分成开放、保守、仁慈和自我卓越两个维度吧？那么开放和保守跟年龄相关，而仁慈和自我卓越则跟性别相关。他发现男性更多去追求成就和权利， 而女性则更多选择追寻博爱和友善，所以综合看起来啊，人生就是一个从左边的开放起步，中间经历两条不同的自我实现之路。男性更倾向于选择自我卓越，而女性则倾向于选择友善博爱。最后面，随着年龄越来越大，双方都滑入了安全稳定区，就好像《朴树的歌》里面唱的一样。 平凡才是唯一的答案。从价值观地图来看，老人们总说平平淡淡才是真，其实平平淡淡只是人生的最后一个阶段。在我看来，年轻的时候踏着一双白布鞋环游世界，中青年的时候踏踏实实做点事儿，热热烈烈爱接人，老了以后平平淡淡，这才是真。那种年纪轻轻就听话的安定下来，然后安安全全、浑浑噩噩的过日子的人，我认为这并不叫成熟。 而是一种心理的早衰罢了。那么，人生是不是就永远一成不变地走这条路线呢？也不是，有其他的一些东西也可以改变你的价值观路径。第一个，重大事件会改变人的价值观。一种是重大的人生事件。我在汶川地震以后，进入过冬季中学高三班做心理援助。我跟大家聊过很多，哎，你们想报什么专业啊？很多人都说我要去北京找你哦，我要去北京、上海这些大城市。 等到高考结束填报志愿的时候，大部分人最后还是填写了四川的学校。他们不愿再经历有地震而家人不在身边、打不通电话的经历了。地震让他们的安全感和家庭价值观上升了。同样道理，社会环境也会改变人的价值观。你发现玩户外极限运动的，往往都是高福利北欧国家的那些小伙儿，因为稳定的社会环境往往会导致新鲜、刺激、追求开放的行为。 而反过来，常年动荡的时代就会造就追求稳定、听话的价值观。比如说，中国五六十年代的那一代人。而且，重大的事件可以是被动的，其实也可以是主动的，那就是人生你创造的成就事件和里程碑。所谓里程碑，就是外人也能通过这个成就理解你的能力的成果。比如说，企业家的企业上市，比如说诺贝尔奖，比如说某一个专利或者是作品。 比如说，成功的高考就能改变一个人的价值观。第二个让你改变的方式是受教育，这一点我自己都很吃惊啊！教育对人的价值观的影响和年龄是完全相反的，受教育多的人价值观会更加的开放、自主和精彩。所以啊，好好学习是最大的心理养颜素，是心灵永葆年轻的春药，这比你去韩国整个容拉个皮靠谱多了。 这也从另外一个角度啊，重新区分了教育和洗脑。真正好的教育是给你更多可能性，而洗脑呢，则正好相反。还有一个问题啊，是斯瓦兹自己也想不明白的。他发现呢，仁慈、博爱和自主在社会的顶层阶级持续的出现，而权力、传统和精彩刺激则持续出现在比较底部的阶层。对此，他也没有定论。他自问自答的说。 这是不是暗示着人类的本性和组织的特性也在重新塑造人类的价值观呢？在我自己看来，仁慈、博爱和自主更容易带来的是非零和的竞争，而权力、传统和精彩刺激，则很容易带来一些零和式的竞争。这也许是社会底层和高层的重大心智区别吧。好了，借助价值观地图，我们几乎讲完了你一生的故事。那么，怎么样玩好这场游戏呢？ 在价值观地图上，从左到右，从开放到封闭，从出生到死亡，这条轨迹谁都要走过。但还有很多方式可以帮你科学的改命。你可以通过管理自己的价值观，管理自己的心理年龄；你可以通过创造里程碑，受更好的教育，来体验更长的青春期。你可以在价值观地图的每一个区域都好好的体验当下。你可以修炼自己的仁慈、博爱以及自主。 让自己靠近更高的社会阶层。最后面价值观地图还给我们一个暗示，就是别讨好别人，跟自己比。因为你不管站在这个地图的哪一边，这个世界上总有一半人在你的对面。所以，靠获取所有人的认同生活，是一场永无宁日、绝无胜算的自我恐怖主义。